谢教练，你觉得健身房格斗教练水平怎么样啊？ 呃，我觉得健身房的教练水平有高有低，参差不齐。对，就是这样的。很多人都在嘲讽健身房教练啊，我要说就是什么水平都有，你不能说有高的水平都代表都很高，水平低的你就一劲儿骂人家。我告诉你，在中国的有的世界冠军是你们每个人都能念出的名字，人家以前就在健身房教课的，有很多各个 MMA 赛事、站立格斗赛事职业运动员、顶级运动员以前或者现在都在健身房教课，这没有问题。你不能说他们代表整体水平，你也不能说那些差的代表整体水平。有些行业从业者其实就。 应该摆正心态，你不能说因为你在拳馆说流量稍微差点，心态就不正常了。你认为说健身房抢了我们流量，于是我们要骂人家。其实每个人都应该严格的审视自己。你说别人的时候，你想想自己的水平是不是真的那么优秀？而且我说句实话啊，凡是做教练的，自我训练时间大多都没那么多了。我们就说，其实大多数的教练水平现在都不怎么样的，因为大家就没有时间训练，每天在教课那么多节课，对不对？而且拳馆教练有好有差，其实大多数是差的，不是大多数是好的，这是。 句实话，当然健身房的教练更多是水平低的，确实是这样的。但是好的和水平中等的，跟拳馆的水平一样或类似的从业者是非常多的，因为健身房开了太多了，对不对？流量太大了，所以从业者也太多了，鱼龙混杂。清华北大都有差生，包括有些看似位高权重的人，说自己什么什么这那的主教练特别牛逼，对别人指指点点的。但有一问题就是，你能不能做一正常的扫踢踢出来？能不能踢连扫踢？你能不能正常的打出直直摆扫踢护个头？你能不能正常把这套动作扶成相应的把？OK，你不能。 但是你却在指责别人，这是为什么呢？啊，其实每个人应该审视自己啊，健身房教练还是可以的，很多都是这样，在这练柔术呢，呵，有好多健身房教练的，怎么了？非常厉害的。其实无论是健身房或拳馆的格斗从业者，都应该互相学习，只有这样才能共同进步，而不是互相诋毁。